welcome back to my youtube channel Hari ini aku berada di tempat pemancingan umum. Aku ingin memancing hari ini, ikuti aku terus ya Aku ingin mencari ikan water sama ikan betok